саламатсыздар оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз он бірінші сынып физикасы отызыншы параграф инфрақызыл және ультракүлгін сәулелер сонымен қатар рентген сәулелері электромагнит толқындар шкаласына тоқталатын боламыз олай болса инфрақызыл сәулелер деп отқанымыз не деген сұраққа тоқталамыз бірінші инфрақызыл сәулелер деп жатқанымыз микротолқынды сәулемен көрінетін яғни қызыл түсінің жарық арасында орналасқан спектрлер көбейтіндісі яғни көбейетін бөліктердегі электромагнит толқындарды айтамыз инфрақызыл сәулелер деп инфрақызыл сәулелердің ә, э, жиілік диапазоны деп сұрайтын болса мына жерде қара қараймыз міне ә, э, жиілік диапазоны үш көбейту онның он бір дәрежесі герц аралықпен э, төрт ә, көбейту онның он төрт дәрежесі герц аралықта жатады деген сөз бұл инфрақызыл сәулелердің ә, жиіліктерінің диапазоны ал егер олардың толқын ұзындықтары дейтін болса екі миллиметрден Э, жеті жүз нанометрге дейінгі аралықтарды қамтиды деген сөз ал инфрақызыл сәулелердің шартты түрде үш аймаққа бөліп қарастырылады жақын аймақ дейді бұл әрине э, нөл жетпіс төртте екі жарым микрометр орта аймақ екі жарым мен елу километр арасы алыс елу және екі мың ә, микрокилометр аралықтарда жатады деп қарастырамыз бұл бізде инфрақызыл сәулелер ал енді ультракүлгін сәулелер деп отқанымыз не ультракүлгін сәулелер деп отқанымыз жалпы көрінетін және рентгендік сәулелер арасындағы диапазондар орналасқан электромагнит толқындар айтамыз ультракүлгін сәулелердің толқын ұзындықтары 10 нанометрден 400 нанометрге дейінгі аралық ал жиілік диапазон дейтін болса жеті жарымда онның он төрт дәрежесі он төрт дәрежесі иә герцтен үш көбейту онның он алты дәрежесі герц аралығына дейінгі аралықта жатқан сәулелерді атайды екеміз бұл ультракүлгін сәулелер ультракүлгін сәулелер қазіргі уақытта ауруханаларда больницаларда әсіресе мынау ә, бізде шамдар болады лампалар білетін болсақ фотолампа дейміз фотолампалар яғни ол күннің орнына ә, жарық беру арқылы не істейді жалпы ә, мына енді дүниеге келген сәбилерге үстінен жағып қояды да өйткені неге ә, балаға ыстық жарық бару керек та жарықтың өзі энергия береді да балаға яғни бұл осы ультракүлгін сәулелер болып есептелінеді екен ары қарай енді рентгендік сәулелер деп жатқанымыз не иә, рентгендік сәуле деп жатқанымыз фотондардың максимал жиілігі рентгендік түтікшеге тию арқылы мына жерде міне қарайық ә, бізде мына жерге энергия түсу арқылы осы жерде анод не пайда болады бізде ә, энергия пайда болады да яғни күннен энергия алу арқылы электр энергиясына айналдырамыз нәтижесінде мына жерде анод және катодымыз не істейді анод және катодымыз осы жерде электрдон тасымалдайды нәтижесінде ток пайда болады ол кездегі қарастыратынымыз бізде міне ә, рентген сәулелерін қарастыратын болсақ бізде электрондар тасымалдау арқылы керіну пайда болды ненің нәтижесінен электронның массасы мен оның жылдамдығының квадратына бөлеміз екіге ол неге тең болады екен ә, түскен фотонның энергиясына тең болады деп қарастырылады да ол рентгендік сәулелер деп қарастырады екенбіз міне қарайтын болсақ жұмысымыз тең болады кинетикалық энергия ол тең болады фотон энергиясына деп қарастырылады екен бұл рентгендік сәулелеріміз ә, енді электромагнит толқындардың шкаласына тоқталатын болсақ жалпы электромагнит толқындардың шкаласы бізде қарайтын болсақ мынаралық радио толқындар мына аралығымыз иә мына аралығымыз микротолқын міне осы аралықта жатады одан кейін инфрақызыл мына аралықта жатады екен міне иә міне үш дәрежесімен ал одан кейін ультракүлгін деп жатқанымыз үш көбейтін он пен үш көбейтін он жеті дәрежесі аралығында жатады рентген сәулелеріміз мына аралықта жатады екен міне дәреже бойынша гамма ең соңындағы қарастырылады екен ал енді біз көретін жарықтарымыз көрінетін жарық мынау қара міне түстер қызыл иә әр жеті түс бар ғой мына жерде бізде жеті түске тоқталатын боламыз ол көрінетін жарық жеті жүз сексен нанометрден төрт жүз нанометр аралығы біз көре алатын жарығымыз екен мысалы мына жерге қарайтын болсақ толқын ұзындығының кему реті бойынша орналастыру яғни бізде толқын радио толқындар бірінші одан кейін инфратолқындар ә, көрінетін жарық ультратолқындар рентген сәулелену және гамма сәулелену болып осы рет ретімен орналасады екен ал енді электромагнит толқындардың мысалы осы толқын ұзындығына тоқталатын болсақ радио толқындар бірнеше миллиметрден бірнеше километрге дейінгі аралық болды қарастырылады екен ал инфрақызыл сәулелер деп жатқанымыз он сегіз көбейту оның минус жеті мен минус үш метр аралығында көрінетін жарық сегіз көбейту оның ә, минус жеті мен төрт көбейту оның минус жеті метр аралығында жатады екен метрмен қарастырылып жатыр ультракүлгін тоже әрбір сәуленің міне толқын ұзындығына тоқталып кеттік бұл жерде ал енді бізде жалпы бағана айттық иә түстер жеті түс біріншісі қандай түс дейтін болсақ қызыл сарғылт сары жасыл көгілдір көк және күлгін болып жеті түс бөлінеді деген сөз түсіндіре алдық па жеті түске осыны рет ретімен жазып алайық бұл көрінетін жарықтар рет ретімен енді осы тақырыпқа байланысты бізде қандай есептер келеді дейтін болсақ міне қарайық ә, жалпы толқын ұзындығы берілген рентген түтікшесін анодына түсетін электрондардың жылдамдығы анықтаңыз дейді так электронның массасы тоғызда бір көбейту оның минус отыз бір килограммға тең екен ол тұрақты толқын ұзындығымыз анометріміз ол метрге айналған кезде минус тоғыз дәресі метрге тең жылдамдық тапқан кезде қай формула саламыз міне жалпы кинетикалық энергия мен фотон энергиясын теңестіреміз осы жерден біз жылдамдық тапқан кезде формуламыз былай түрлеп шығады қалған бізде аш деп жатқан планк тұрақтысы с деп жатқан жарық тұрақтысы иә оның барлығы бар орнына қойған кезде э, электронның жылдамдығы келіп шығады екен ал енді осы тақырыпты пысықтау мақсатында бар болғаны үш есептердік. осы үш есептерді шығарамыз түсінбеген жерімізді сұраймыз жақсы оқушылар келесі сабақта жолыққанша сау